아, 좀 쓸까? Muchas gracias, Che. Gracias de corazón, de invitado a tocar acá. Siempre sé tocar con los con toda la gente que tocamos. Se lo agradecemos de corazón, loco.